bertemu lagi di channel YouTube saya Ramadan. Kali ini kita akan bincang-bincang bisnis dengan owner Graf Arofi Grafika. Arofi Grafika ya. Oh, ah, apa namanya? Uh, namanya Arofi Grafika Arofi itu Grafika. percetakan dan digital printing. Oke. Okay. Terima kasih. Uh, <clears throat> kenalkan Bang, nama saya Ramadan. Tujuan seks ini ingin sharing lah yeah. Iya. uh, tentang usaha Tom yang sudah berjalan ini. Uh, eh, saya ingin tanyakan bagaimana sejarahnya kok <coughs> bisa berbisnis gitu? Uh, awalnya saya memulai bisnis itu dari tepatnya, jadi gini, saya itu awal berbisnis itu mulai dari dunia kerja. Dari Awalnya dunia. saya bekerja di sebuah hotel. Uh-huh. Nah, di, di saat bekerja itu di sela-sela waktu senggang, yeah. jadi saya sempatkan waktu untuk berjualan gitu. Oh. Di saat bekerja punya waktu senggang sempatkan untuk berjualan, kemudian di saat libur juga saya sempatkan untuk berjualan. Oh. Nah, di, di selama saya bekerja di hotel tersebut, hmm saya terus terus terus terus belajar jualan dan pada suatu hari saya mulai memberanikan diri untuk kuliah dengan biaya sendiri. Nah, di saat saya kuliah tersebut saya juga jualan. jualan. Ketika teman-teman yang lain itu sibuk dengan e, contohnya di waktu jam istirahat, mereka sibuk nongkrong di kantin atau jalan-jalan sama yang lain. Saya justru mencari ke lokal ke lokal satu ke lokal lainnya untuk uh, apa namanya istilahnya nagih gitu. Oh. Dan nah, jadi hasil transaksi itu saya jemput dari lokal ke lokal. Jadi kuliah sambil berbisnis gitu. Sambil berbisnis dan sambil bekerja bisnis bisnis. Mhm. Atau setelah itu abang berbisnis apa lagi? Jadi ketika saya kuliah, saya sudah memulai usaha. Nah, yang harus digarisbawahi di sini ini eh, ketika saya kuliah, saya sambil berusaha, justru di saat itu semangat wirausaha saya semakin kuat. Karena saya mikir saya tidak ada pilihan kecuali berwirausaha. Kalau saya hanya bermodalkan e, ijazah SMU, saya untuk melamar pekerjaan ke sana ke sini saya mengukur diri itu tidak mungkin. Kalaupun mungkin ya hanya bekerja seperti e, layaknya tamatan SMU. Makanya saya memilih untuk e, fokus, serius e, dan sungguh-sungguh bergerak di bidang wirausaha Uh, begini, uh, sewaktu saya waktu pertama kali memulai usaha itu saya lebih tepatnya bisa dikatakan freelance. Nah freelance, tapi alhamdulillah uh, dengan kondisi yang freelance, saya bisa menghasilkan uang, bisa untuk memenuhi kebutuhan saya pribadi, terutama dari minyak kendaraan, pakaian dan dan kebutuhan-kebutuhan saya ya untuk kebutuhan saya pribadi, alhamdulillah uh, pada tahun 2015 saya memutuskan diri untuk menikah. Nah, di saat awal saya menikah itu saya tidak punya peng, uh, eh, saya tidak punya penghasilan tetap, saya tidak punya pekerjaan tapi saya hanya freelance. Freelance uh, bergerak di bidang uh, ya studio foto, tiket pesawat, kemudian percetakan-percetakan seperti itu. Di tahun 2015 kami, saya dan istri memutuskan untuk berani menyewa sebuah kios. Nah, pada saat saya menyewa sebuah kios itu, eh, pada saat saya kami mencari kios yang bisa untuk disewa itu, kami tidak punya biaya sedikit pun. Tapi yang kami punya hanya sungguh-sungguh tekad yakin bahwasanya Allah itu akan memberi jalan. Nah, di saat itu kami terus-terus mencari setiap ada toko yang kosong kami telepon, ada toko yang kosong kami telepon dan alhamdulillah setelah pencarian sekian lama dapatlah sebuah kios kecil yang lebih kurang ukurannya itu 2,5 kali 3 meter lebih kurang sebesar kamar lah seperti itu nah disitulah awal kami memulai saya dan istri memulai usaha kecil-kecilan susah senang ya seperti itu setelah sekian tahun berjalan Alhamdulillah kami bisa menyewa tempat yang lebih besar Alhamdulillah kemudian bertahun-tahun berjalan lagi di tempat yang baru yang agak lebih besar Alhamdulillah yang awalnya satu sekarang sudah menjadi membuka satu usaha lagi di pura di bidang yang lain seperti itu. Uh, ini kan berarti apa udah jatuh bangun nih yeah. dari usaha satu, usaha dua, yeah. dari ceritanya tadi dari yang nggak apa modal yang nggak ada, mm -hmm. terus wah luar biasa perjuangannya. Boleh nggak dikasih tipsnya gitu, bagaimana bangkit dari jatuh? kalau dari saya tips agar kita tetap bersemangat ketika kita sedang down gitu kan uh, ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan yang pertama di saat kita merasa kita uh, berada di posisi bawah yakinlah bahwasanya semua itu hanya sementara nah di saat kita merasakan usaha kita itu sulit pastikan Allah punya rahasia yang lebih besar dan yakinlah bahwasanya Allah itu maha kaya semua akan diberikan ketika kita bersungguh-sungguh Jangan takut jatuh, jangan takut gagal, jangan takut jangan pernah berhenti berusaha. Tugas kita sebagai manusia hanya berusaha dan berdoa. Soal hasil nanti kita serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Usaha sekarang percetakan, Bang ya. Bagaimana ide itu muncul sehingga bisa memilih usaha percetakan seperti saat ini? Kenapa saya memilih usaha yang sekarang saya jalani? Awalnya kan saya usaha itu studio foto Nah, studio foto sama digital printing itu sebenarnya tidak terlalu jauh sih. Eh, awalnya saya seorang fotografer yang foto wedding, foto-foto-foto dan terus foto. Ketika saya mulai mengetahui ada ada namanya digital printing, di situ saya mulai belajar bagaimana cara bisnis digital printing dan memasarkan produk-produk digital printing. Disitulah awal ide saya muncul ketika saya ingin usaha menjalankan usaha yang seperti saya jalani sekarang kalau tips dari saya atau menurut saya pribadi ide itu sebenarnya kita nggak perlu jauh-jauh kita nggak perlu mendaki gunung kita nggak perlu ke tengah lautan untuk bertapa mencari ide cukup kita kita perhatikan di sekeliling kita di sekitar kita apa kira-kira jenis usaha yang kita bisa menjalankan nah kita perhatikan usaha-usaha orang yang sudah berjalan kita lihat kita tiru lalu kita kita jalankan dengan gaya seperti kita jualan seperti itu aja kalau soal mencari ide jadi nggak perlu kita bakar kemenyan naik gunung segala macam mencari ide itu saya rasa nggak perlu uh, usaha bang kan udah lama bang ya, ya. sudah berapa tahun bang sudah dari sekitar tiga tahun empat tahun lima tahun lah lebih kurang luar biasa berarti sekitar lima tahun lima tahun ya. selama lima tahun ini apa aja kendala selama jalan usaha ini terus gimana nih bang cara abang mengatasinya di dalam sebuah usaha kita pasti mengalami yang namanya kendala, problematika, entah itu masalah pemasaran, masalah supplier, masalah keuangan, semua itu pasti ada. Apalagi ketika kita memulai usaha itu dari awal dari nol seperti itu. Nah, kalau saya sendiri kendala-kendala yang saya alami itu eh, semua yang saya sebutkan ada mulai dari keuangan, ngatur keuangan, kemudian pemasaran, kemudian supplier, kemudian bekerja. Yang awalnya saya itu bekerja se, se, apa namanya single fighter pastilah semua ada kendala. Cara saya mengatasi semua kendala itu uh, ya saya uh, gunakan semua kemampuan yang saya punya. Itulah keunggulan kita kalau kita berwirausaha. Kalau kita bekerja, kita hanya bekerja dengan tugas yang telah diberikan kepada kita. Tapi ketika kita membangun usaha, kita harus bisa mengoptimalkan semua kemampuan yang ada di dalam diri kita. Sama seperti saya, kendala-kendala yang saya sebutkan tadi itu ada, tapi saya usahakan contohnya dari sisi keuangan. Saya optimalkan kemampuan saya untuk mencatat keuangan sedemikian rupa. Dari sisi pemasaran, saya belajar ilmu pemasaran, saya baca buku pemasaran, dari supplier saya berusaha untuk menghubungi supplier supplier agar komunikasi terbangun dengan baik nah jadi, buat teman-teman semua, jangan takut berwirausaha. Ketika kita berwirausaha, maka secara automatically uh, kita akan mengerahkan kemampuan kita se sepenuhnya. Kalau kita memang niat niat-niat bersungguh-sungguh untuk berusaha, itu. Ya, luar biasa Bang ya pengalaman atau sharing Abang kepada teman-teman. Nah, jangan lupa uh, ikuti terus uh, video ini dengan cara di subscribe Eh, terakhir ini bang uh, apa pesan-pesan abang kepada teman-teman wirausaha yang mau berwirausaha ada yang sedang berwirausaha atau yang sedang down sehingga <clears throat> itu sulit bangkit uh, eh, silahkan uh, pesan dari saya buat teman-teman semua yang lagi uh, belum menemukan jalan untuk berwirausaha ayo kita berwirausaha yang sudah memulai, memulai wirausaha ayo kita terus semangat untuk berwirausaha. Dan kemudian yang teman-teman pengusaha yang sudah bisa dikatakan sukses, terus kita berkarya. Karena apa? 99 pintu rezeki itu mungkin kita kita sudah pernah sering dengar bahwasanya dari pintu berwirausaha. Ketika kita jadi pengusaha, ketika kita memulai untuk berwirausaha, maka disitulah eh, pintu rezeki akan terbuka selebar-lebarnya. Jangan takut berwirausaha, jangan takut gagal, terus berkarya. Karena majunya suatu bangsa tergantung pengusaha yang ada di bangsa tersebut. Contohnya negara-negara maju, mereka bisa maju karena mereka mempunyai uh, indeks pengusaha yang tinggi. Nah, kita sebagai sebagai milenial, sebagai pengusaha masa depan, kita terus bersemangat selain kita memajukan diri kita sendiri, dengan berwirausaha kita juga bisa memajukan bangsa Indonesia dan kita juga bisa membela agama ini dengan kita mempunyai ekonomi yang kuat.